Muy bien, para terminar nos gustaría saber qué sistemas de control, qué indicadores utilizáis para verificar el resultado de las actividades que desarrolla la Fundación. Bueno, pues desde la, fundación se hace un análisis cuantitativo y otro cualitativo de la actividad de, las empresas que se ubican en el, parque. El cuantitativo es muy, muy sencillo, es bajo una fórmula de, la cuantificación del número de proyectos que están en cada una de las etapas. También nos resulta muy interesante conocer el número de empleados de cada una de las empresas que están ubicadas en el centro y qué número de esos empleados eh, son titulados de la propia universidad, porque es uno de los objetivos de de nuestro parque. También les preguntamos por el número de proyectos de investigación que realizan en cooperación con los grupos de investigación de la universidad, porque otro de los objetivos es fomentar esa colaboración entre el entorno científico y el entorno empresarial. Nosotros también, a la hora de, cuantificar un indicador que nos resulta de, mucha importancia, es la tasa de supervivencia de, estas empresas, que, podríamos decir que, es muy alta en las empresas de base tecnológica que, se ubican en el, en el CETU, que supera el 80%, el 80% lo cual en un contexto de crisis como el que estamos viviendo es una cifra muy interesante. Y después hay una serie de indicadores ya cualitativos eh, que nosotros recogemos por medio de encuestas de satisfacción que enviamos cada año dentro del sistema de calidad que tiene la propia fundación, que está acreditada con una norma que es la ISO 9001 y entonces les preguntamos sobre su eh, sobre su satisfacción dentro de en los diferentes indicadores que nosotros queremos queremos recoger esa, información y además eh, les dejamos una zona o un espacio libre para que ellos eh, nos indiquen pues qué servicios creen que deberíamos mejorar eh, y que deberíamos hacer hincapié en ellos, qué otros servicios creen que no son tan importantes para su, para su actividad. Pero básicamente esos dos tipos de indicadores recogemos. Pues muchas gracias, gracias por toda la información que nos has ofrecido.